રૂબી મેથડ્સ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું મેથડ શું છે મેથડ માટે સિન્ટેક્સ અને આપણે અમુક ઉદાહરણો જોઈશું અહીં આપણે વાપરી રહ્યા છે ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 12.04 રૂબી 1.9.3 લિનક્સમાં તમને ટર્મિનલ અને ટેક્સ્ટ એડિટર વાપરવાનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે ચાલો હવે મેથડ્સ ના પરિચય સાથે શરૂઆત કરીએ મેથડ એ ચોક્કસ ક્રિયા ચલાવવા માટે એક સ્વયં પર્યાપ્ત કાર્યક્રમ છે રૂબી મેથડ બીજા પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓમાંથી ખૂબ સમાન છે મેથડ નેમ લોઅર કેસ અક્ષરથી શરૂ થવું જોઈએ મેથડને કોલ કરવા માટે પહેલા વ્યાખ્યાયિત કરવા જોઈએ ચાલો મેથડ માટે સિન્ટેક્સ જોઈએ મેથડ્સને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે કીવર્ડ ડીઇએફ ના પછી મેથડ નામ લખો આર્ગ્યુમેન્ટ વેલ્યુ સ્પષ્ટ કરે છે જે મેથડની પ્રક્રિયા કરવા માટે પાસ કરાય છે રૂબી કોડ સેક્શન મેથડને રજૂ કરે છે જે પ્રક્રિયા કરે છે મેથડની ની બોડીને ઉપરથી આ વ્યાખ્યા અને નીચેથી વર્ડ એન્ડના દ્વારા સમાપ્ત થાય છે આ આર્ગ્યુમેન્ટ સાથે મેથડ કહેવાય છે મેથડ માટે અન્ય સિન્ટેક્સ આ પ્રમાણે છે લિસ્ટ કીવર્ડ ડેફ પછી મેથડ નામે અને ખાલી argument list Ruby code section જે મેથડની બોડીને રજૂ કરે છે અને વર્ડ એન્ડ જે મેથડના અંતને ચિહ્નિત કરે છે આને આર્ગ્યુમેન્ટ વિનાનું મેથડ કહેવામાં આવે છે ચાલો જોઈએ મેથડને કેવી રીતે વાપરવું મેં ગેડિટ એડિટરમાં પહેલાથી જ પ્રોગ્રામ ટાઈપ કર્યો છે ચાલો હું તેને ખોલું નોંધ લો કે આપણું file name method hyphen without hyphen argument dot R B છે મેં ફાઈલને રૂબી પ્રોગ્રામ ફોલ્ડરમાં સેવ કરી છે આ પ્રોગ્રામમાં આપણે મેથડનો ઉપયોગ બે નંબરની રકમ ગણતરી કરીશું ચાલો પ્રોગ્રામ મારફતે જાઓ અહીં આપણે ગ્લોબલ વેરીએબલ એ ડિક્લેર કર્યું છે અને આપણે તેને વેલ્યુ 5 આપીને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યું છે dollar sign global variable name પહેલા ડોલર ચિહ્ન આપ્યા હોય છે રૂબી પ્રોગ્રામમાં ગ્લોબલ વેરિએબલ ક્યાંથી પણ એક્સેસ કરી શકાવાય છે તે ક્યાં ડિક્લેર થયું છે તે મહત્વનું નથી મેં કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટ વગર એડ કહેવાતું મેથડ ડિક્લેર કર્યું છે અહીં આપણે યુઝરને બીજો નંબર દાખલ કરવા માટે પૂછીએ છીએ યુઝર વેલ્યુ દાખલ કરશે ગેટ્સ મેથડ કન્સોલ પરથી ઇનપુટ મેળવે છે પણ સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટમાં to i મેથડ વાપરીને આને ઇન્ટીજર બદલવું જોઈએ બદલી થયેલ વેલ્યુ પછી વેરીએબલ બી માં સંગ્રહિત થાય છે બી લોકલ વેરીએબલ છે આ ફક્ત એ વેરીએબલમાં ઉપલબ્ધ છે જ્યાં ડિક્લેર થયું છે અહીં આપણે ગ્લોબલ વેરીએબલ એ અને વેરીએબલ બી ની વેલ્યુ ઉમેરીએ છીએ પછી પરિણામ વેરીએબલ સમ માં સંગ્રહિત થાય છે પછી આપણે સમ પ્રિન્ટ કરીશું આ સ્ટ્રીંગ અંદર વેરીએબલ દાખલ કરવા માટે માર્ગ બતાવે છે આ સમ નું કન્ટેન્ટ સ્ટ્રીંગ તરીકે પ્રવેશે છે અને આઉટર સ્ટ્રીંગ ને અવેજી લે છે એન્ડ મેથડના અંતને ચિહ્નિત કરે છે અહીં બે પ્રકારના મેથડ છે યુઝર ડિફાઇન્ડ મેથડ જે આપણું એડ મેથડ છે પ્રી ડિફાઇન્ડ મેથડ જે પ્રિન્ટ ગેટ્સ અને to i મેથડ છે અહીં આપણે આપણું એડ મેથડ બોલાવીશું એડીશનલ ઓપરેશન કરવામાં આવશે અને પરિણામ પ્રિન્ટ કરવામાં આવશે ચાલો હવે સવે બટન પર ક્લિક કરો પહેલા બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રોગ્રામ રૂબી પ્રોગ્રામ ફોલ્ડરમાં સેવ થશે ચાલો પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીએ Ctrl Alt અને ટી કીઓ એકસાથે દાબીને ટર્મિનલ વિન્ડો ખોલો ટર્મિનલ વિન્ડો સ્ક્રીન પર દ્રશ્યમાન થાય છે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે આપણને સબ ડિરેક્ટરી રૂબી પ્રોગ્રામમાં જવું પડશે તો ટાઈપ કરો cd space desktop Ruby program અને એન્ટર દબાવો હવે ટાઈપ કરો Ruby space method hyphen without hyphen argument dot R B અને Enter દબાવો Enter થે સેકન્ડ નંબર દ્રશ્યમાન થાય છે આપણે વેલ્યુ 4 તરીકે દાખલ કરીશું ટાઈપ કરો 4 અને Enter દબાવો આપણને આઉટપુટ આ રીતે મળશે sum of two numbers 5 and 4 is 9 ચાલો હવે આર્ગ્યુમેન્ટ સાથે મેથડના ઉદાહરણ જોઈએ મેં જી એડિટમાં પ્રોગ્રામ પહેલેથી જ લખ્યો છે ચાલો હું તે ખોલું નોંધ લો કે આપણી ફાઇલનું નામ method hyphen with hyphen argument dot R B છે મેં આ ફાઇલને રૂબી પ્રોગ્રામ ફોલ્ડર અંદર પણ સેવ કરી છે ચાલો પ્રોગ્રામ મારફતે જઈએ અહીં મેં એડ કહેવાતું મેથડ ડીકલેર કર્યું છે એ અને બી મેથડ એડ ના આર્ગ્યુમેન્ટ છે અહીં વેલ્યુ એ અને બી ઉમેરાય છે અને સમ મેથડ કોલમાં ફરીથી પ્રવેશે છે એન્ડ મેથડના અંતને ચિહ્નિત કરે છે અહીં આપણે યુઝરને ઇનપુટ માટે પૂછીએ છીએ યુઝર વેલ્યુ એ અને બી દાખલ કરશે વેલ્યુ એ અને બી માં સંગ્રહિત થશે અહીં આપણે એડ મેથડને કોલ કરીશું પછી આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ એ અને બી તરીકે પાસ કરીશું એડિશનલ ઓપરેશન થયા પછીથી મેથડ એડ નું પરિણામ સી માં સંગ્રહિત થશે અહીં આપણે સમ ને પ્રિન્ટ કરીશું જે સી માં સંગ્રહિત છે ચાલો આ કોડ એક્ઝિક્યુટ કરીએ ટર્મિનલ પર જાઓ ચાલો પહેલા ટર્મિનલ સાફ કરીએ ટાઈપ કરો ક્લિયર અને એન્ટર દબાવો આપણે પહેલાથી જ રૂબી પ્રોગ્રામ ના ડિરેક્ટરીમાં છીએ પહેલાના કમાન્ડ મેળવવા માટે અપ એરો કી બે વખત દબાવો method hyphen without hyphen argument dot R B ને method hyphen with hyphen argument dot R B થી બદલો અને એન્ટર દબાવો Enter the value of a and b દ્રશ્યમાન થાય છે હું 8 અને 9 દાખલ કરીશ ટાઈપ કરો 8 અને એન્ટર દબાવો ટાઈપ કરો 9 અને એન્ટર દબાવો આપણને આઉટપુટ આ રીતે મળશે sum of two numbers 8 and 9 is 17 હવે હું તમને રૂબી મેથડ નું એક મહત્વનું ફીચર બતાવીશ ચાલો ટેક્સ્ટ એડિટર પ્રોગ્રામમાં પાછા જઈએ રિટર્ન કીવર્ડ ડિલીટ કરો હવે સેવ બટન પર ક્લિક કરો ચાલો કોડ એક્ઝીક્યુટ કરીએ ટર્મિનલ પર જાઓ ચાલો પહેલાના કમાન્ડ મેળવવા માટે અપ એરો કીને દબાવો અને એન્ટર દબાવો enter the value of A and B દ્રશ્યમાન થાય છે હું 10 અને 15 દાખલ કરીશ ટાઈપ કરો 10 એન્ટર દબાવો ટાઈપ કરો 15 અને એન્ટર દબાવો આપણને આઉટપુટ આ રીતે મળશે sum of two numbers 10 and 15 is 25 આપણે જોઈ શકીએ છીએ રિટર્ન કીવર્ડ ડિલીટ કર્યા પછીથી પણ કોઈ પણ એરર વિના પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થયો આ એટલા માટે કારણ કે મેથડ માં ગણતરી કરેલી વેલ્યુ રૂબી આપમેળે પાછી આપે છે રૂબીમાં મેથડમાં રિટર્ન કીવર્ડ ઓપ્શનલ છે આ આપણને સ્પોકન ટ્યુટોરીયલના અંતમાં લઈ જશે ચાલો સ્લાઇડ પર પાછા જઈએ સારાંશ માટે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા મેથડ્સ વિશે મેથડ માટે સિન્ટેક્સ આર્ગ્યુમેન્ટ વિનાનું અને મેથડ આર્ગ્યુમેન્ટ સાથે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 Bombay તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદ્દલ આભાર